Здравствуйте! Сегодня получил вот такой сканер OBD2 ELM327 Bluetooth для диагностики автомобиля в домашних условиях. Так как на этом автомобиле Fiat Albea часто загорался чек Engine, то мне часто приходилось обращаться к специалистам, чтобы сделали сброс ошибок выдаваемым блоком управления авто. Но это стоило немалых денег. Сейчас заведу машину и посмотрим, что чек энжин горит оранжевым цветом и не гаснет. Порой даже сбрасывает, когда едешь на скорости, сбрасывает обороты, и машина не развивает скорости. Приходится или перезагружать ключом, или останавливаться и потом опять заводить. А сброс этого чека на станции техобслуживания или в домашних условиях люди берут не меньше 500 рублей, 500-700 рублей. А сканер вот такой, он стоит 1950, но перечисления, там разные страховки, все такое прочее, еще плюс 600. И я заплатил за него 2500 69 что ли вот так где-то сегодня я его получил и буду его проверять в действии как он работает выключаем мотор просто оставляю зажигание включено мотор выключаю на автомобиле Fiat Albeo сам разъем под скан находится под этой крышкой. Вот здесь необходимо открутить два таких э, пластмассовых болтика, один и второй. Сейчас я их откручу и потом будем вставлять. Посмотрим, как оно будет это действовать. Вот открутил крышку и смотрим, где здесь расположено это гнездо. Вот здесь оно расположено, это гнездо. Вот оно, это гнездо. Вставляем разъемом, который внизу такой выступ, вниз потому что иначе он не зайдет. Он туговато заходит, но заходит. Вот вставляем его сюда, неудобно, очень неудобно вставлять, но надо поставить, оно сюда вставляется. Я думаю, что вставляется, потому что с поставщиком этого прибора я уточнял, он сказал, что подходит для фиата. Вот поставил, вот он стоит уже, этот сканер Tool Pro Теперь необходимо включить на смартфоне или на другом устройстве Bluetooth. Включили. Нажимаем на поиск устройств, подключенного к автомобилю. И видим, что установленный сканер OBD2 найден. Нажимаем на нее. Введите пароль. Пароль здесь 1, 2, 3, 4. Или там 4 0. Вводим. 1, 2, 3, 4. Окей. До этого я скачал программку. Вот программа необходимо скачать. Вот название программы. Программа Olivia Drive. Автомобиль красный нарисован. Она русифицирована. Конечно, представитель отправил мне вот такую инструкцию по подключению. Но здесь пишет поставщик совсем другую программу, что программу необходимо ставить в торке но я э, посмотрел, что эта программа на английском языке идет. Посмотрел в интернете и решил поставить, которая русифицирована программа. И посмотрим, как она будет работать, эта программа. Заводим автомобиль. Чек, как мы видим, горит постоянно. Теперь запускаем ранее установленную программу Olivia Drive. И нажимаем, написано, нажмите запуск для подключения. Запускаем идет подключение. Сейчас здесь должны отображаться данные, температура, все. Если правильно будет подключено, то здесь все будет отображаться. Все, пошло. Значит, наш прибор наш работает. Все данные просканированы. Температура вот показана 83. Вот посмотрим на самом деле так или нет. Вот видим температура. Где-то так и есть 83 обороты 835, 830, напряжение 13,2, все оно работает. Нам необходимо найти ошибку. Заходим в меню, вот эта кнопочка меню. Чтение и сброс ошибок. Нажимаем, Получить коды ошибок. Нажимаем. Идет поиск. Вот ошибки какие нам выдали. Аж три ошибки. Датчик абсолютного давления в выпускном коллекторе, датчик атмосферного давления, диапазон, функционирование и так далее. Вот эти все ошибки, которые он выдает, и поэтому чек загорается. Чтобы сбросить ошибки, необходимо машину заглушить, включить зажигание. Вот зажигание включено. Здесь поставить галочку сброс ошибок. Вот, поставили мы галочку. И нажимаем сброс ошибок. Происходит сброс ошибок. Ждем секунд 10-15 и заново заводим машину. Проверяем, ошибка сброшена или нет. Прошло секунд 10 и теперь завожу машину. Как видим, лампочка потухла чек наш потух. Работоспособность данного приспособления Scan Tool Pro. Все нормально. Как говорится, после каждого вот такого действия машина будет опять исправно работать. Данный прибор, я его не вынимаю, он там и стоит, пусть стоит. Теперь аналогично, как открывали, закрываем крышку и все. Счастливой эксплуатации автомобиля вами был канал «Делаем сами». Вот так можно легко, имея такой прибор под рукой, исправить ошибку самому. Надеюсь, это видео будет полезным. Всем желаю хороших поездок, исправности автомобилей, чтобы они не ломались. Всего доброго, до свидания.